Isto é lindo, isto é lindo. Vai ser o melhor episódio de todos do, do programa dele. Mas vai ser, nem sei o nome. Mas vai ser uma pena porque ninguém vai ver. <laughs> Estamos aqui em Barcelona Sim. com o meu amigo Barcelona. Rafael Aragon. Como é que é, Pips? que tá, também, <laughs> também é youtuber. <laughs> Toda a gente é youtuber. Yeah, Mas sério, Passem lá pelo canal, é uma merda aquilo, tem yeah. 400 seguidores. Posso dizer as neiras no teu canal? No meu canal. Uh, não posso, agora não posso. Não, por causa depois do, do adult content. Viemos aonde, Rafael? Viemos à <laughs> apresentação internacional Sim. do grande, do esperado Hyundai Kawaii. Kawaii. É kawaii. kawaii. Isto como é que é o teu programa? Tem piadas secas? Tem piadas Sempre que há uma piada seca, eu corto. cortas? Ah, então isso é fixe. que é para manter algum vezes. ritmo e as pessoas depois não, não, não terem uma taxa de abandono elevada. <laughs> Já vazaram. Yeah, Neste momento o watch time é zero. Os três que me veem ficaram tens três, dois. Tens três espectadores. Chega a ter três, sim. Chega a ter. Para já, eu não sei se este carro vai ter mais motorizações quando chegar a Portugal, tipo motorizações diesel ou raio que valha. É, é possível, claro. Mas para já aqui nesta apresentação só temos duas motorizações a gasolina, sendo que uma é 1000 1000 turbo com 120 cavalos com tração dianteira tração apenas. Dianteira. E depois temos este que a gente destaca, a gente vai sempre para o melhor. lá saber dos outros. O nosso canal tem que ser ter tudo do melhor. É isso mesmo, pá. Que, é qual? Que tem que ser só o <laughs> QB também. Então é preciso também estar a. é preciso exagerar. Que é qual? Vocês não vão acreditar no motor, no motor que a gente trouxe. Isto, o é motor 1.6. 1.6. Mas não é um 1.6 de 120, 140, 150 cavalos. é um 1.6 de 177 cavalos. 177 cavalos. 180 biscas aqui a mandar forte. Não é? Mais uma caixa. Uma dual clutch. Exatamente. 7 velocidades. Exatamente. Que hum, funciona bem. bem. Casa aqui bem com este motorzito. Adoro essa palavra, casa. Uhum. Desculpa, você é jornalista de que de revista? <laughs> Exato, eu costumo escrever artigos de <laughs> opinião. eu escrevo artigos. E tem uma tração integral 4 é porque é uma tração que faz bem ao intestino, é integral. Exatamente. Elas vão acontecer. Ei, Elas vão acontecer. Lá. Temos aqui um carro. Parece, um... parece no meu canal. Temos aqui um carro. Temos aqui um carro que é altamente personalizado. Ele está a pitar porquê? É o passar Porque é o lane keep assist, estás a ver? Tem tá... muitas ajudas à Tem à muitas nós não sabemos yeah. É. nem preços que este carro vai ter em Portugal. Mas já temos estimativas. Este, esta versão, que provavelmente é topo de gama, uh -huh. eu acho, e atenção que isto é mesmo é uma chance, vai bater nos 34 mil euros. 900, 500? Total 34, 33, 974 Okay. Então, os preços nunca são, nunca são certos, é uma coisa assim. Yeah. E arriscavas que valores para o, o, Se bem que pode, pode o mais caro. cavalos? O 1120 cavalos, vou-lhe meter 24? Menos 10 mil euros, já. 24. Eu também é por aí. Eu também é por aí. Uou! Uou, malta! Uau, nem vão saber. Vai é tipo, loucura! Viemos do futuro! Yeah. E essa malta estava tá aí a falar Esses com vocês. Burros. burros. Nem sabem, nem sabem preço, sabem nada. Temos aqui informações confidenciais, confidenciais de última, hora, hora. estrondosas. Vocês não vão acreditar, não vão acreditar no preço do Kawaii. Ah, ah, qual é tu? o preço deste carro? Não tens direito, estás um bocado excitado. O preço, ora bem, o mil preço turbo. para mil, de 120 cavalos, bastante bem equipado. A única coisa Pá, que não tem em relação àqueles que a gente não insere é os bancos em pele. O banco em pele com, com ventilação aquecimento no rabiosco e não sei o quê. Tirando isso, vai custar. Diz tu que eu já tenho vergonha. Mil, 150 euros. Vamos deixar-me se calhar assimilar um bocadinho. Não, real, não, até. Tá. Podes ir, podes voltar. Já voltei. Até 31 de dezembro temos 2 mil euros de apoio ao, à matrícula, à matrícula direto, logo. 18 mil euros. Podes ir. Porquê é que tens de voltar? E mais, que ainda ah. acabou. Temos também um apoio ao produto financeiro uh -huh, da marca, fica, que é 16.900. Acho que era isso o valor. Por um mil turbo daqueles que vocês viram. Os 2 mil euros yeah. de apoio à matrícula que temos no, no, no 1000, também temos no, no 1600. 1600 portanto, de 29 mil e 29.250 e não 35 é mil que a gente mandou. Esse, burro não. esse gajo, 34 foi o que eu mandei. Yeah. Eu sou é burro. Uh, nem o preço base, atenção, é, é o preço já com este é nível digamente igual, ah, é... menos os bancos elétricos e aquecidos, não sei o quê. Não, 1.6 já tem tudo. Tudo, tudo, tudo, 100%. Tudo. O 1.6 é exatamente igual àquele que nós estamos Ainda a conduzir aí, esse burro estão a conduzir. Anda cá que se não se <laughs> Portanto, 29.250 e depois 2.000 euros de apoio à matrícula, e em princípio o apoio financeiro também. Uhum, mas não do, confirmado. Produto, não, do, confirmado. Exato, não confirmado. Nós somos do futuro, assim, mas não assim, somos assim tão do futuro. Não somos assim tão do futuro, né? Isso tem de perguntar à marca, portanto... Está bem? Portanto, voltem lá para o ps 2 de ignorantes, ignorantes e até já. Menino estava em Sport. E não estava em Sport. Este carro tem três modos de condução. É tem um modo, eu vou ver os modos que eu não sei de cor. Onde é que tu mudaste é aqui, os modos? Aqui. Ah, aqui. Driving Mode parece um botão de Start-Stop. Temos um, um, um Eco, Sport e Comfort. O modo Eco é engraçado, porque é um modo que diz Eco, Eco, Eco. É um modo... é fixe. Vou <laughs> mandá-las sempre que puder. Ok. Temos uma coisa giríssima. Este também deve ser, se calhar, o carro mais equipado que eles têm, né? Porque temos é bancos é em pele, com aquecimento, aquecimento, elétricos também, com aquecimento e com ventilação. ventilação. Mas é uma Isto é ventilação, é por acaso, bastante intensa, porque há um bocadinho vinha com ele ligado e tive que o desligar porque eu estava a ficar com o rabo demasiado fresco para o meu gosto. Parecia que estavas a sentar-te em cima de um, de um um pequeno cubo de gelo, é. sim, sim. Mas é fixe. É, é, muito fixe. Mas depois também temos, típico da Hyundai, aliás, eu, eu sempre que ensaio Hyundai, é raríssimo Hyundai que não tem volante aquecido. É verdade, é verdade. Eu, eu descobri o volante aquecido, é por aqui, uhum. com a Hyundai, com Santa Fé. A é, tal história que eu já te contei. Com verdade. Que achava que era uma palhaçada gastar 200 e tal euros naquilo, até que o experimentei e disse, pá, isto é a melhor coisa do mundo. Yeah. Depois temos diferentes níveis de segurança tipo este, vai aqui apitar e dizer é que estás a sair do teu linha de assistência que eu vou desligar. Mas só faz isso, não faz, não corrige não direção. Corrige nada. Temos é blind mesmo. spot alert, também normal, temos uh, assistência em travagem, detecção de peões detecção e de colisões, essas coisas todas, o normal. à frente e atrás. Pronto, portanto, a nível de, de segurança temos muita coisa. Para a retaguarda, quando estamos a fazer marcha atrás, também tem o sonarzinho. Lateral, que é para ver se é algum, alguma se pessoa assim de uma esquina, esquina manhosa ou assim, portanto também não, é sei, não sei onde é que estarias, para estar numa esquina manhosa. Isto é um carro que já passa dos 200 km h de velocidade máxima, que num crossover pode ser determinante para o sucesso ou, ou ah, então não. <laughs> pode ser determinante para a tua sobrevivência ou não. Exato, mas isto é um carro que já faz 0 ao 100 em menos de 8 segundos. Menos de 8 segundos. Isso não é nada extraordinário. <laughs> Estás a dizer o que pensas. Não <laughs> é! Assim, isto pá, Normalmente os carros demoram tipo quase 10. 15 a 20 minutos. <laughs> acaso era uma terceira. Agora é uma quarta. O gajo puxa. O gajo sentiste a sendo encostado senti, mesmo senti, ao banco. Senti, senti. Pronto, se calhar chato para fora. Temos aqui um heads-up display que é giríssimo e que mostra-nos coisas como a velocidade, lê os sinais de trânsito e como temos agora aqui navegação para seguir a nossa rota até ao ponto onde vamos fazer o, o TT Driving Course. TT Driving Course. Yes, Expert Driving 4 Course. 4x4 Driving Course. Yes, three wheels yes. and everything. Wheels. Yes, yes. Wheels. And climb, climb hills. Climb hills. And use this button over here to make oh, the... to control the descent? Yeah, with no steering no and, and no pedals. Oh, you control it? Yes, and ah, you let the Honda ah, control everything. Amazing cars! Yes! Vamos aproveitar que saímos um bocadinho da autostrada. É verdade. Autopista. Autopista. E vemos aqui um bocadinho mais de country road, um bocadinho de estradinha secundária que curiosamente, vai vou-vos mostrar. Olha a delícia de estrada que eles nos arranjaram pode parecer uma estrada desajeitada para um crossover, mas este menino calça um pneuzinho 235, 45 em jante 18, que hum, é vamos lá ver se isto depois curva alguma coisa de jeito, não é? Toma, de lado. Barra, <laughs> não, ele foge um bocadinho de frente. Foge de frente. Olha lá. É normal. Foge um bocadinho de frente. Temos aqui esta pá, está a entrar aqui o controle de tração, é verdade. Portanto, mesmo que a gente conduza que nem uns, uns tontos. Que é como tu estás a conduzir agora. Sim. <laughs> ele tem uma tendência mais de fugir de frente do que propriamente de espregar rasteiras de, de traseira. Pá, mas é muito expedito enganar aqui os 1400 kg de peso, eu acho. É. Porque hum, mantemos ainda aqui a, a, compostura. a compostura, não achas? Está certinho gosto. A direção fica ligeiramente mais pesada. Este chassi é muito bom. Não é? Olha Olha para isto. <laughs> Foi tipo a pontas. Um crossover a fazer isto é um chassi do cacete. A caixa, É, a caixa tem aqui algumas decisões chatas. Ok, E depois o controle de tração mata-nos aqui. Não é um controle de tração que nos ajuda a pôr potência no chão, é um controle de tração que diz, olha, Yeah. agora vamos respirar um bocadinho <laughs> E depois quando já estás melhorzinho, então agora vamos começar agora, a andar outra é, vez. É, é, tipo é tipo aquele mal. gajo que faz-te assim uma. uma Dá-te tipo, uma é, mal. palmadinhas. Mau! Contorno mau. Foda-se. Até saiu mais, né? peço desculpa. Foi lindo entusiasmo típico dos youtubers. YouTubers. Vocês não acreditam o que ele eu fiz com este crossover nesta estrada! Uau! Não, vocês estavam. Uh, só aqui é que se percebe, vocês têm de desmentar o carro. Quem está interessado neste carro, Experimento não vai ficar. E eles só lhe deram uma agenda. Só deram uma agenda. Só lhe deram uma tá agenda. E agora, como por milagre chegámos ao driving course. Driving course 4x4. There is no more 4x4 track. We had to close mm. it. Hmm. It's too dangerous. Yesterday right. it rained very hard. Muddy. Oh. It's very muddy and with these tires it's sim, it's sim, not it's not possible. All right. It's too dangerous for you. Então, o que o senhor nos disse em estrangeiro é que a parte TT foi cancelada por eh, excesso de lama e como estamos com os pneus de estrada, era um bocado. Ele, disse, ele usou a palavra perigoso, acho que se calhar foi para <laughs> in, intensificar, <laughs> intensificar, um drama o, aqui para o YouTube. Yeah, não vão. O, o que ele queria dizer era: os nossos carros vão escorregar na lama e vai só parecer parvo uh, a gente parar, desgravatar a lama uh, e a fazer barro. quatro rodas. Portanto, sendo nós portugueses, o que é que a gente vamos fazer, Rafael? Vamos para o hotel? Não. Ah. Vamos procurar nós o nosso driving, driving course. course. Alright! Olha, o que eu quero experimentar para já. É a suspensão? É a tração dele. Temos aqui um. Vocês não estão a ver. É um empedrado. Temos aqui um empedrado, temos aqui um, um, um pequeno pavimento cheio de pedra solta. E muita raiz. E muita raiz. Muita uh, ah, pá, claro que este carro não vai fazer uh, todo o terreno de cruzamento de eixos e andar Sim. aqui com grandes coisas. É, um crossover com Gen 18 não é propriamente para andar a fazer todo o terreno. Exato, mas. mas para quem tem um acesso mais difícil. Claro, olha, assim. se tu assim. morasses numa casa que era este acesso, já te dava algum trabalho com o teu pequeno Sim. Hyundai i30, né? Com o i30 raspavas o carro todo. Já te custava, e, já né? Te custava. Com este está aqui a controlar-se bem. Cá fora temos detalhes que fazem este carro ter uma presença muito. Primeiro, estes faróis super rasgadões que são giríssimos e aqui depois umas pantalhas muito, muito grandes, muito pronunciadas, que depois também têm o seu equivalente na parte de trás, que eu acho que depois combina aqui o carro muito bem. Temos aqui umas pseudo entradas de ar que eu também depois já vou mostrar em mais detalhe, mas acho que não são falsas, porque devem ajudar uh, a criar aqui alguma, ajudar a passar a depressão aqui das rodas, eh, nas cavas das rodas. Tendo esta grelha típica de Hyundai, muito, muito rasgadona. E hum, no fundo também aqui uma pequena entrada de ar, mas totalmente falsa, que dá só um ar, mas que é gira. As jantes são este bonito design, são jantes 18 polegadas nesta versão, que deve ser a precredita mais equipada com pneus 235/45, num crossover já, já é um pneu em condições. Pois gosto muito do facto de ser duas cores, o teto ser aqui em preto, tem aqui um pequeno lipzinho e uma proteção aqui para reduzir os ruídos aqui típicos do, do óculo traseiro. Aqui atrás continuamos com o tal design, que temos aqui estas, estes faróis englobados nesta, nesta armação que é muito parecida com a parte da frente, daí também acho que resultar muito bem. Temos pequenos apontamentos que, como sendo um carro, a gente estava a dizer que era um carro francês, mas afinal é um carro alemão, lá vai-se chamar assim. O nosso tem mais umas letrinhas, portanto deve acabar mais ou menos aqui o nome do carro. Uh, este significa que é um tração integral e, por exemplo, não temos aqui a Hyundai sequer preocupada em pôr canos de escape falsos, portanto temos aqui um para-choques direitinho e temos o cano de escape que sai aqui às tantas aqui por baixo. Portanto, nada a ver. Aqui atrás não temos a porta maior do mundo, portanto entrar neste carro não é um processo muito, muito fácil, mas temos uma posição aqui bastante elevada, temos espaço suficiente em altura. Uh, apesar deste banco estar aqui para o meu amigo Rafael, uh, sinto estou bem, tenho aqui alguns dedinhos de espaço, mas podia ter mais espaço, confesso. Posição do condutor, temos um banco que eu acho que é ligeiramente mais alto que aquilo que podia ser, podia um bocadinho mais para baixo, mas é um crossover, portanto não nos vamos estar a queixar muito. Volante com uma ótima pega, regulação em alcance e altura, temos está de start stop, temos arrumações aqui embaixo para os copos, temos aqui também o tradicional encosto de braço. Não temos um travão elétrico, temos um travão de mão. Um, aqui a zona central também tem o tablet generoso como nos habituámos. Pai, temos aqui um porta-luvas que está cheio de tralha, mas que é mais que suficiente. As zonas de arrumação estamos um bocado limitados a isto. Por exemplo, aqui por cima do carregador uh, por indução, onde temos depois também umas duas ligações de isqueiro e mais uma ligação USB, temos também uma pequena saliência aqui em cima para guardarmos mais um ou dois telemóveis aqui por cima. Portanto, foi o nosso pequeno contacto aqui com o Hyundai, com, com Huawei. Huawei. Agradecer à Hyundai uh, o, convite o, convite de vir aqui à apresentação a Barcelona. Sim, Parecendo que não está melhor tempo aqui do que em Lisboa. Sim, aqui não está a chover. Logo só por isso já, Logo já, só por isso já, é já é giro. Não se esqueçam de seguir o Rafael nas suas redes sociais, que eu vou deixar aqui embaixo. Baixo. Não está ainda feito o vídeo a esta altura, mas as pessoas quando a ver isto já, já lá têm links em baixo. e eu sei como é que se edita, já, okay. eu também sou youtuber. Pronto. Sabes o que eu costumo fazer nas despedidas dos meus vídeos? Eu sei, diz adeus. Não, queres que eu faça a tua parte final? Sim. Uh, fiquem até para... espera aí. Espero que tenham gostado do episódio. Subscrevam, façam like, partilhem com os vossos amigos e já sabem, fiquem com uma segunda. Até para a semana, malta. Tchau. sem mãos. O gajo puxa. Não, o gajo puxa. O gajo é- puxa bem. Estavas em é? sport já, não. Estava todo maluco, meu. Estás a brincar.